Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Indonesia anak rantau. Candi Bahal Sada nih teman-teman. Jarak dari Candi Bahal 1 ke Candi Bahal 2 sekitar 2 menit. Dan inilah selanjutnya. Ayo ikutin terus ya teman-teman. Dadah. ada protokol COVID-nya. Protokol COVID oh, nya. ada yang bacaan naik pakai masker. Eh, di sana rantau dah. Putra daerah. Candi Balsa ada kawan. Rame juga walaupun seminggu lebaran. Ini tempat organnya biasanya kalau ada keyboardnya. Candi Bahal satu pas enggak ¿Qué pasa? Vamos así. apa? para. Vamos lupa. Vamos lupa. Halo guys, inilah Candi Bahal satu kenangan warisan budaya Ortiwi dari zaman dahulu kala dari nenek moyang kita yang kita lestarikan sampai sekarang dan bikin selalu bikin kangen kawan-kawan oke okay, lanjut oke okay, Halo, inilah Candi Bahal satu. Maradona bisa teknik na bara si muda. Dara. Napula din namin nag-ari na magpapasa. Mali napula din namin. Mula kali napula. Inilah tempat kenangan dari SD sampai SMA. Ayah yang tahu Candi Bahal doang. suasana yang rame walaupun seminggu lebaran teman-teman Aulia hai baru tulang Tuh yang bareda. dari kecil sampai udah tua masih aja pengen ke candi apa yang mau dilihat kali cuman hanya peninggalan zaman dahulu kala nggak ada cuman gitu-gitu doang Ligin Bandung. Tidak nih mabos at kali. Tenara lebih at candi dua. Enak gak di sini, guys? Eh, gimana? Inilah kenangan dari kecil. Ayo coba. Ayo. Aduh, Pak. Sana, sana dulu. Ya, halo. Assalamualaikum. Dadah, teman-teman semoga berkesan ya jangan lupa like share, dan komen ya edisi anak Ranta. Candi Bahal satu. Depor TV dadah tempat makan makannya teman-teman Kau sendiri ya? Mana temannya? Masa? halo bang, halo, bang. Ya, bang. Halo bang. Ah, ah ketemu teman lama ini. <laughs> Bikin jelas nih jelas. Salam, jual itu langsung. Uli nang, uli nang. Ayaw ka na? Uli nang. Namalo ko mga Di ma. Candi satu sama candi duanya. Sekarang menuju balik, jangan lupa ya. Ayo, tapi ini Terima kasih dah. 哈喽。 <laughs>